Попытка кота съесть Деда Мороза. У нас уже Новый год постепенно наступает в октябре. Что за бред? Нет. Увидела вот такого Деда Мороза и не удержалась, купила. Гешка его рассматривает. Он ему нравится. A few moments later. Переложили Деда Мороза, он его и там достал. Геш, как ты думаешь, что Дед Мороз на это тебе скажет, а? Тебе не надоело? Иди отсюда. Геш, да дай ему это, побыть целым, хоть чуть-чуть. Гешуня. Гешуня. Геша, на меня посмотри. I don't give a